नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पर स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट एस के चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक जिसमें समाहित है गुड़ जीवन दर्शन दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात श्लोक नंबर वन नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेश दंतापो न सोच्यति मारुत अध्याय दो श्लोक नंबर तेईस इसका अर्थ है आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं ना आग उसे जला सकती है ना पानी उसे भिगो सकता है ना हवा उसे सुखा सकती है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है श्लोक नंबर टू हतो वा प्राप्त सही स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे से महिमा तस्मात उत्तिष्ठ कौमताय युद्ध कृत निश्चया अध्याय दो श्लोक नंबर सैतीस इस श्लोक का अर्थ है यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख भोगोगे इसलिए उठो हे कौनतय और निश्चित करके युद्ध करो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ कर और कुछ नहीं है श्लोक नंबर थ्री यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवती भारत धर्म से तदात्मनाम सृजम्याम अध्याय चार श्लोक नंबर सेवन इस श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन जब जब धर्म ग्लानी यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ श्लोक नंबर फोर परित्रणाय नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे चतुर्थ अध्याय श्लोक एट इस श्लोक का अर्थ है सज्जन पुरुषों में कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ श्लोक नंबर फाइव अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असस्तु कर्मणि द्वितीय अध्याय श्लोक 47 इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में नहीं इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो यह श्लोक कर्म योग दर्शन का मूल आधार है नेक्स्ट श्लोक धायतो विश्यान पुंस स्वांग श्वेत पुष जायते संगात संजय काम काम क्रोध अभिज्यते द्वितीय अध्याय श्लोक 62 इस श्लोक का अर्थ है विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय शक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है श्लोक नंबर सेवन क्रोधा भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभम्र स्मृत भ्रांसाय बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा तब प्रनश्यति श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूड हो जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है श्लोक नंबर एट यद्धता चरती श्रेष्ठा सततता देवरो जना सायत प्रमाणम कूर्ते लोका सर्वदा न वर्तते श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं वैसा ही काम करते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं श्लोक नंबर नाइन श्रद्धावन भाते ज्ञानम तत्पर सैन्य ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेना धिगछति चतुर्थ अध्याय श्लोक थर्टी नाइन इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधना परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करे फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं श्लोक नंबर टेन सर्वधर्म परितजन्य माम के शरणम व्रज अहम तम सर्व पापभ्यो मोक्षायश्यामी मा सुचा अठारवा अध्याय श्लोक 66 इस श्लोक का अर्थ है सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा इसीलिए शोक मत करो दोस्तों ये थी भगवत गीता की 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक दोस्तों श्लोक के उच्चारण में अगर कोई गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं कोई संस्कृत का आचार्य नहीं हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेलाइकन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय Shri Krishna thanks for watching